up with wood. bueno chicos, aquí ya se está instalando el, así lo voy a decir, si antes de que nada si tienen el APK no modificado eh, eh, falso eh, este es el falso, pero si tienen el verdadero, el verdadero que se descarga por la Play Store, instalen y instálenselo este, ya que el otro no, se va a poder. Ya, si ustedes no lo tienen instalar, ya que su nivel es alto, yo les recomiendo que se lo instalen, ya que yo me lo instalé una, me lo instalaron y mm, subo a nivel rápido con la poción de de hambre y de macho y eso por eso mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho mucho y ya aparte Cuando se le va a comer un millón? o sea cuando si era abril abrimos se va a tardar poquito como como veía a mí que se me cargó poquito y aquí está mi tal quintón y está con las letras Va a estar chiquito. Lo que me gusta es que estaba chiquito. Y tenía, o sea, era rico. Chiquito era rico. Tanto taquito tan rico. Hola, Y aquí está. Y bueno, como ves ahí tengo los 1 millones. Ahí siempre va a estar, es una peca que está estar como hackeado pues digamos así. Y porque no traje, que no es mi aquí puedo tengo 100 millones todavía. Están Santa. Y bueno, miren va a quedar un gato chiquito con 100 millones. Un mega en español. Aquí está blanco. Eh, a mí me gusta este lindo. Bueno, como veis aquí ya, está así. Y un rápido picado valiente. Espero que les haya gustado este video. denle like ahí bajen en comentarios, comenten. Ya saben que si quieren un hack cualquiera, cualquier, no cualquiera que, que no se que algún que no sea que no ni, ni, ni compañías altas de gameló o de gameló que no sea de gameló o supercel o EA o algo así marcas muy altas de que a ver bueno es malo y está y lo voy a desinstalar ahí que nada para el espacio y yo quiero no para y bueno esto es todo espero que les haya gustado no olviden olviden no olviden no se olviden de suscribirse comenten y nos vemos en el video ah vamos vamos adiós